para saksi, keluarga, serta seluruh umat yang hadir di sini. Saya, Frederick Noel Bilus Sinitiba, menyatakan dengan tulus hati bahwa Monica Melani Gering mulai sekarang ini menjadi istri saya. Saya berjanji untuk mencintai, menyayangi, dan setia kepadamu dalam suka dan duka untung dan malam, di waktu sehat ataupun sakit, dan menghormati seumur hidup. Saya bersedia menjadi bapak yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada kita berdua serta mendidik mereka menjadi orang Katolik yang baik. Demikian janji saya demi Allah dan Injil di hadapan Allah dan gereja, imam, lalu saksi, keluarga, serta seluruh umat yang hadir di sini. Saya, Monica Melani Neri, menyatakan dengan tulus hati bahwa Redemption Noventius ini tiba oleh sekarang adalah suami saya. Saya berjanji untuk mencintai, menyayangi, dan setia kepadamu dalam suka dan duka, dalam untung dan malam, di waktu sehat apapun sakit, dan menghormatimu seumur hidup. Saya demi Allah dan Injil suci. Atas nama Gereja Allah dan di hadapan para saksi serta hadirin sekalian, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan bagi kalian berdua mulai saat ini, sekarang dan selalu dan selamanya dengan berkat Allah yang Maha Kuasa Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan Allah, jangan Allah diceraikan manusia. menjadi lambang kesetiaan bagi suami istri yang menjadi